onze deurbel. Hij staat aan. Hij is in beeld. Oké, we lopen nu naar boven. Tenminste, we lopen nu naar de trap. Nog steeds in beeld. Het wordt al duidelijk minder. We zijn nu op de eerste verdieping. Het signaal is er nog wel, maar het is lang niet zo sterk meer. We gaan door naar de tweede verdieping. Oh, ik al bijna over de trap. Dat maakt niet uit. we zijn nu op onze verdieping. Bij de deur hier. Het signaal is er nog. signaal is nu echt bijna weg. We zijn nog niet eens binnen. Oké, we zijn binnen. En er is bijna geen signaal meer. Nog een heel klein beetje, maar lang niet zoveel meer als dat er ooit bij de deur in de buurt was. Dus hij doet het niet.